Mi nombre es Walter Jiménez Mamani, tengo 22 años. Es importante la participación de los jóvenes en nuestra comunidad porque somos innovadores, creemos en el cambio y no tenemos miedo y somos dinámicos. Y estoy seguro que estamos haciendo el cambio.